kekasih cemburu Sakitnya hati aku dipalu Iringan irama tersedu-sedu Fikirkan nasib aku yang disalah laku oleh kamu Pakukan hatiku di sini cinta umatku Ku bukan kekasih ni aku berhati Patahkan mahal Sekarang kita mula main kasar Kau menjabar Kau paksa perempuan gila yang tak ada sabar keluar Siapa kamu? Oh baby Kau tak kenal aku Aku tidak cemburu bila kau pilih untuk sakitkan permaisuri kamu Tanpa picu di kepala Suka rela Casanova Berani kau buat perempuan lain Fikir aku kurang untuk kamu Berani kau tempatkan aku di sini Orang yang dicurangi kekasih Ku bukan kekasih

Kau kan datang mencari Bila tenang yang kau cari Takkan cukup sepuluh jari Ku bukan kekasih He